ay sagar boo demee sol ko ci laa def tàggat gi may tàggat tubaab bi te nu ko Serigne Touba waxee woon ba mu àggee moom jéemu te def dara dafa jawale rek kër gouverneur ci bëccëg bi mu àggee mu taxaw ci bunt bi fekk gouverneur une heure jot na muy signé ay courrier Palanteeram dafa féete bunt bi mu seen garde bi di waxante ak maam Thierno ñu xëccoo mu woo garde bi mu ñëw mu ne ko kooku ku mu mu ne ko kooku de dafa wax ne mooy rakki Serigne Touba ginnaaw nga xam ne nag ñoom booba mbirum sëriñ bi rëy na ci ñoom mu daal di ko ne wutal ko fu mu nekk bu ma gontee woo ko bi ñu ko wooyee ba mu ñëw yàqkat yi dikk jéem a def lu ne waaye gouverneur def leen ne kii ak ak sagaram yi mu sol lu mu wax dëgg la ndax gisuma lu muy ragalati ci àddina wala lu muy dabooti ci àddina kon lu mu wax dëgg la nga gis li sëriñ bi ne woon sagar yi ci laa def tàgg bi bu sol woon ba jekk rek lu mu wax duñ ko gëm mu deseti leneen te loolu des koo war a wax muy soxna Faati Isa diggam ak sëñ Touba man de li ma xam ci histoire sëriñ Touba mooy ki gën a gëm sëñ Touba ci àddina mooy soxna Faati Isa Diop na mu bëggee sëriñ bi na mu jàppe sëriñ bi loolu lépp ci ngëm gi lay wax sëriñ bi dafa am juróomi at yoo xam ne kenn xamul ci moom dara tubaab yi bind benn lettre def ca ne sëriñ bi nekkatul ci àddina yónnee ko maam Mor Jaara fekk booba maam Cerno mi ngi ci Daaru Manaan fi ko sëriñ Tuubaa bàyyi sëñ Mor Jaara di bàggante diggante Mbakke ak Daaru Manaan fekk soxna Faati Isa maga bi kuyti kuyti yi baree mu ñëw ne maam Thierno man de damaa gis fan yii yëpp ngeen di gisee ka bàyyi te man xawma li ngeen di wax lu mu doon mu ne ko neexul ba neexul de waaye sa xarit ba sa doom ja moom lañ wax ne moo fi nekkatu te it neexut a weddi ndax mësi su te yóbbu kenn ñoom tubaab yi mu dellu siwaat te it dund gu ne dafa am fu mu yem kon warees naa mën a gëm booba loola waaye ba mu des soxna Faati Isa ñu bari ci kilifa yi ngeen di dégg gëmoon nañu xibaar ba bay tàmbalee sàkk pexe ñii teg nañ seen jë seeni moroom wàññi leen ku ne xalaat li nga xalaat mu ne maam Thierno fii ne gëm nga xibaar bi mu ne ko waaw mu ne ko bett nga ma de sa mag jooju nga xam ne si buru si ko daa dal daf koo dal bis te siburu soosu ci la Serigne Touba taalifi woon matlabu shifa yi bi muy def matlabu shifa yi nit a ne fi wetam muy wax kooka di bind waaye booba Serigne bi tawat ji metti na ba mënatut a yor xalima ak daal moo tax mu naan wa ashtaki ilayhi ma min ad-darar qad massani hatta arani muhtadar booba nee na mi ngi ci waaj a génnaa bi nee na mu wax ma ni ma toggal ma laaxub gerte soxna Faati Issa mooy wax bi mu ko defaralee sëriñ bi sëriñ bi bi mu ci jëfandikoo amuk tal amuk dal tane nee na mu ne ma waxal loo bëgg ma defal la ko ma ne ko man bàmmeel laa ragal mu ne ma xanaa su ma la ci dugalalee sama bopp da nga ca ñeme ma ne ko waaw mu ne ko waaw déegu ma di xoole te moom lu mu wax def ko ñu naan leen génn na addina ngeen di ko gëm waxuñu dëgg mu ne ko te boo ko sakkoo gis ci guddi tey ji da nga ko gis keroog ña fekk jataay ba wax nañu ne dégg nañu maam Cerno di wax ak sëriñ loolay Serigne Touba nekk Gabon ba ñibbi si 1902 am Daaru Manaan juróom benn weer ñu exilé ko Mauritanie ba 1907 mu soog a dem Thiéyène Serigne bi soog a yónnee woolu soxna Fatou Issa ba mu déggee woote bi daf ne damay faatu ji rek la mu waxoon la bëgg a def bi mu dikkee yàlla dogal la xew-xew Serigne bi moo jógal boppam toppatoo bi nga xamee ne dugal nañu ko ci biir sëriñ bi dane na ma ñëpp dand mook soxna si mook soxna si mu ne leen su ngeen séenee ma yëkkati sama loxo ngeen dellu si waat mu def la mu waxoon loola sogoon kon nag xibaar bi ñëpp gëm ka ko gëmut moo gën a gëm sëñ Tuubaa waaw foofu laa ko loolu mooy maam Thierno Birahim sunu maam sunu royukaay ak soxna su tedd soosu di soxna Faati Isa Jóob ñu ñëw ci Sëriñ Tuubaa